Mi a cyberbullying? Internetes zaklatásról beszélünk, amikor valaki az internetet használja fel arra, hogy bántson, fenyegessen, megalázzon vagy zaklasson egy másik embert. Erős, negatív tartalmat közvetít. A bántalmazó rendszeresen ismétli a tevékenységét, és mindezt a hatalma fitoktatásával érje el. jellemzően bántó, megalázó vagy fenyegető üzenetek, kommentek küldésével valósul meg az interneten keresztül. De ide soroljuk a kínos képek engedély nélküli posztolását, a kiskorúaknak küldött szexuális tartalmú üzeneteket, az identitáslopást vagy a csoportos csevegésből való kizárást is. Történhet a közösségi hálón, chat szobákban, e-mailben, üzenetben, online játékok során, bárhol a virtuális felületeken. Az internetes zaklatás nem szűnik meg a hétvégén vagy a szünetben. Előfordulhat otthon, az iskolában vagy más közösségekben is. Az interneten megosztott tartalmakat nehéz eltávolítani, Azokat bárki lementheti és bármikor újra feltöltheti különböző felületekre. Súlyos következményekkel járhat, mivel nagy mértékben nyilvános, rengeteg ember láthatja a sértő üzeneteket. A megaláztatásnak sokkal több szemtanúja lesz, illetve az elkövető nem láthatja tettének hatását az áldozatára. Kérj segítséget! Ha internetes zaklatás jeleit tapasztalod, vagy azt látod, hogy egy iskolatársaddal vagy barátoddal történik ugyanez, kérj segítséget, vagy ajánl fel a támogatásodat. Szólj a szüleidnek, a tanáraidnak, egy olyan felnőttnek, akiben megbízol. Segítséget kérhetsz telefonon, vagy csetvonalakon is. Hívd a rendőrséget. Ha internetes zaklatás jeleit tapasztalod, reagálj azonnal. Lépj ki a helyzetből, mert a következmények súlyosabbak lehetnek. Tudasd az elkövetővel, hogy hagyja abba a viselkedését. Készíts bizonyítékokat, például print screeneld az üzeneteket, kommenteket. Ezeket ne olvasgass újra, használd őket bizonyítéknak, amikor segítséget kérsz egy felnőttől. A zaklatót letilthatod, törölheted az ismerőseid közül és jelenteted a profiljukat vagy az üzeneteiket, megosztásaikat az internetes felületen. Nézz utána az a biztonsági beállításainak, amelyeket látogatsz. Mérlegelj! Mérlegelj mielőtt az interneten bármit megosztasz. Te se posztolj másról olyan tartalmakat, amit magadról sem látnál viszont szívesen.